यार कितना टाइम लगेगा निहारी कर दें ज़रा कितनी डेढ़ सौ की डेढ़ सौ की नहीं देते तो कम से कम है ना तो दो सौ की है चलें दो सौ की कर दें क्या ले और नान कटने शीर मार पड़े हाँ, हैं जल्दी कर दे हाँ। शीर मार नहीं है इस टाइम चले नान कर दे नान कर दे मेरी रोटी होती इसके साथ तो मेरी रोटी कर दे कितनी तीन कर दे तीन कर दो यार अच्छा। जल्दी चाहिए था जल्दी जरा तो खोलना नहीं पिया हम्म। कितने की खमीरी रोटी है खमीरी रोटी कितने की है और शीरमाट साठ रुपये का अंदर बैठने नहीं दे रहे कब तक ये मना है कब तक मना किया हुआ है ओके ज़्यादा नहीं डालते सही बस ठीक है यारी घटना कर अंदर काम सारा कारो पाले पुणे सारा लिया काट के साफ कर दिया 出会ったりとか。